てるのジローを壊そうとしたのは私なのに何考えてるの もお母さん迎えに来てるわよバイバイ知らない人のとこ行っちゃいけないって言ってるでしょ帰らなくていいのうちの人心配しないねえ弾いて。 もう一度君の猫うん捨てられてたのかわいそうだから私が守ってあげるの守ってあげるそう守ってあげるの猫好きだからお兄ちゃんにも誰かいる 守ってあげたい人 <laughs> やっぱりやっぱりあなたは狂った機械いないよそんな人、うん なに遠くまで来てたなんてあんまり期待しない方がいいですよ次郎君かもしれないってレベルだから先生どうして私の情報を当てにしてくれないんですかいやその別にほら先生青ですよあははいはい ちょっと悲しそうな音の悲しそうなうん悲しそう <laughs> うん先生どこまで聞き込みに行っちゃったのせっかくここまで絞り込んできたのに移動できないじゃない僕大丈夫 <laughs> あらみつこさんダメよ我慢してたのに ほら泣かない泣かないビルビルベーあらどうもすいませんみつこさんって子供にちょっと甘すぎせっかく我慢してるのに抱いちゃうから泣くのよまさるくんにも結構甘いんでしょうそうかもしれないえ私マサルを甘やかすことしかできなかったの とにかく優しくして可愛がってあげたかっただってあの子が生まれてすぐに母がいなくなって父さんはロボットにばかり夢中で私の寂しさをあの子には味合わせたくなかったのなんだかひどく孤独でただロボットだけを憎んでたあんな惨めな思いを今もロボットが憎い彼を ジロ君を憎んでるのそれは私少しこの辺探してくるなんだかジローまだそう遠くには行ってないような気がするの。君の言った通りだね っとチーコもお兄ちゃんのギターが好きなんだよだってこんなにおとなしくなるんだもんギターの音あのさ守ってあげたい誰かいないんなら私と一緒にこのチーコを守ってあげよう <laughs> みつこさん ギターの音が聞こえたのチーコジロどうすればあなたに信じてもらえるかわからないけどあなたを治したいと思う気持ちに嘘はないの待って行かないでお願いあの時の あの時のあなたの行動には何か原因があったのかもしれないそのことを私考えるゆとりがなかったただ怖くて原因ジロン思い当たることがあるのジロン笛がこの笛の音が笛私には何も 君はまさか私が誰か気づいているようだな説明の手間が省けてありがたいこっちもあんたを探してたんでねお察しの通りお前の同類だよさあ早いとこ決着をつけよう決着戦いというのかそういう命令だからな待ってくれ僕には君と戦う理由なんてない理由 俺はギル様の命令に従うだけだ戦いたくないだって君と僕は兄弟なんだ兄弟もし兄弟だというのならお前はもう何体の兄弟を壊したそれは震えないで怖がらないで次郎のせいじゃない とそうよ誰かが誰かがジローを狂わせようとしてるのジローのせいなんかじゃないままた笛のね早くお前を倒せというギル様からの催促だどうした何を苦しんでこれでも食らえ もう少し歯ごたえがあると思っていたがやめてロ郎に近づかないでみ美智子さん <laughs> なんというかなお前なんかよりよほど頼もしいだがこの姿ならどうかな かないのなら先に始末させてもらおう 逃がすか戦え機械だジロどこ行っちゃったかと探したのよジロが屋上にええ メだ子さん僕たちが行ったところで何もできないだけど今は次郎君の無事を祈るしかないお前は化け物だ だからチーコ逃げるな機械だ僕は戦いたくないんだチーコチーコまさかあの子誰が入ってきたは子供のようです子供か 面白い。ギル様の命令だまず入ってきた邪魔者を殺せとな何だってとりあえずお前との戦いは後回しだ待て しても僕たちは戦わなければそういうことだみつ子さん車の中にいた方が <laughs> いいのみつ子さん次郎君はどうして狙われているんです誰が一体何の目的でそれは私にもただおそらくジェミニーが絡んでることだと思うんですジェミニーって例の親帰回路 二郎君の心ってやつその存在を邪魔に思っている誰かが二郎を狙ってこいちゃなんだけど二郎君は光子さんも避けてるように見えるんだけどそれは私がそういうふうに彼を追い込んで彼を壊そうとしたんです壊すどうして今もそう思ってるの 酸を貯めるタンクはおそらく自分のボディを守るためシールドされているはずそのシールドを破れば内部から溶かすことができるがどう戦う早く倒さないと ぜオレンジアントシールドを自分で破壊したのか一緒に壊れてやろうというんだ感謝してくれなぜそんな真似をなぜイル様がお前を倒す確実な方法を選んだんだ俺はそれに従うだけだお前の体も どこまで持つかなあの音はみつこさんどうして醜い姿になったもんだこれなら お前に兄弟と言われても認めざるを得ないなどうして自分を壊すような命令にまで従う命令に従うのが俺たちには正しいことだからだお前が命令に従おうとしない限り俺たちは憎みする違う 僕が憎いのはその命令なんだプロフェッサーギルの命令なんださあこっちへおいでどうしたの僕だよこっちへおいでさあ帰ろうあの子のところへ 猫そこにいたよどうしたの一緒に守って来ないで危ない二郎君 次郎帰りましょうお願い光子さん僕を僕を次郎僕を見ないで 次郎はやっぱりまだ私を避けている当然よね私は彼を傷つけ悲しませた憎んで当然違うんじゃないかな僕にはさっきの次郎君別な意味で光子さんを避けてるように見えたんだけど別な意味自分の姿を恥じてるみたいなあの姿 光子さんには見てほしくないんじゃないかなまさか次郎にそんな感情なんて否定するのだって彼は傷つき悲しみ憎んでる今そう言ったのは光子さんでしょ一番次郎君を人間のように感じてるのは実はあなたじゃないのかな 女はいつも待っていた男はいつも逃げていたこのまま明日が来るとは思えなかった女は夢を見ていたかった男は現実に逃げようとしていた雨が降っていたでも心は乾いたままだった次回「人造人間機械だ t アニメーション雨の街」